Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independent nih bosku Oke bos, dan di sini seperti biasa ya gua akan bermain di game Mahjong Ways yang kedua ya Dan dengan menggunakan provider dari PGS Shop nih bosku Oke Dan untuk kali ini gua seperti biasa ya akan berbagi pola bermain di game Mahjong Ways 2 ini dan mudah-mudahan aja uh, di kesempatan kita kali ini kita bisa dikasih profitan lagi ataupun uh, kita bisa dikasih jackpotnya juga ya ya kita uh, lihat aja lah bakalan kayak gimana dan buat kalian juga ya eh, pokoknya pantengin aja terus tonton terus video dari gua eh, jangan sampai di skip skip ya jadi agar kalian itu nggak gagal paham sama pola-pola dari gua gitu okay? <clears throat> dan di sini gue uh, seperti biasa ya bawa modal eh, lima uh, ribu aja dan untuk di bettingannya gue coba tadi di <laughs> awal langsung bettingan 5000 ya gue coba langsung di bettingan 5000 ini gue uh, agak sedikit eksperimen sih jadi gue coba main di bettingan-bettingan gede-gede aja nih nah sekarang gue uh, coba di bettingan 3000 nya ah nice banget langsung dikasih uh, free spin ya langsung dikasih free spin nih bosku mantul sekali dan semoga aja uh, isinya ini dikasih mantap ya meledaknya itu meledak mantap lah oke okay. oke dan buat kalian ya uh, jangan lupa juga untuk terus support channel gua agar channel gua makin berkembang dan juga uh, makin apa ya jadi makin biar makin semangat juga nih uh, gua bikin konten-konten kayak gininya gitu Oke dan uh, jangan lupa ya untuk bantu like, komen dan juga subscribe-nya dan jangan sampai kelewatan untuk aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan juga video-video terbaru dan juga update-update terbaru dari channel gua ya yaitu channel slotter independen ini oke okay. jadi kita di sini langsung uh, ini aja ya hmm, masuk lagi ke dalam videonya <clears throat> mantap sih ini mantap ya untuk di awal-awal lumayan mantap nih e, kemenangan total kita di sini dapat 154.000 mantap ya dan semoga aja sampai di akhir videonya ataupun sampai di akhir gamenya selalu konsisten ya jadi e, bisa bisa apa ya jadi bisa ya kita bisa dapat profitan kita bisa jackpot mungkin ya kalau misalkan terus konsisten kayak gini nah dan karena di sini uh, gua udah lumayan dapat profit ya yang tadi 50.000 sekarang udah dapet 150 lebih lah di sini gua naikin bettingan gua dan gua coba di autoplaynya 30 kali autoplay nah ini uh, kita udah masuk dari pola-polanya ini ya sebenarnya di awal juga udah udah kita pakai ya pola-polanya dan seperti biasa aja lah kalau misalkan di awal-awal gua itu kebanyakan sering uh, mainin bettingannya dulu uh, sampai nge-up dari modal awal kita nah setelah itu gua langsung naikin bettingan gua terus gua langsung mainin polanya kayak gitu sih kalau gua ya syukur-syukur aja kalau misalkan uh, pola dari gua itu cocok buat kalian ya kalau mau kalian pakai silahkan tinggal kalian pakai aja pola dari gua kalaupun itu nggak cocok sama kalian ya itu juga terserah kalian aja karena sebenarnya sih kalau kata gua ya gimana feeling kita sendiri sih jadi gimana hokinya kita juga sih itu iya jadi kalau misalkan main ginian tuh kalau kata gua sih apa ya nggak terlalu gede di pola sih kalau menurut gua yang penting hoki lu gede udah mantap dah itu mah dan lu yakin gitu beh udah enak pokoknya itu mah udah nggak usah mikir panjang pokoknya kalian langsung deposit kalian langsung mainin terserah kalian mau main di apa mau main di provider PG mau main di providernya Pragmatic Play ataupun habanero apalah banyak itu terserah kalian atau kalian penasaran dengan pola-pola dari gua ya silahkan tinggal kalian ikutin aja pola-pola dari gua ya syukur-syukur kalau misalkan eh, apa ya cocok lah pola-pola dari gua jadi eh, sejalan juga buat kalian ya oke okay. dan kalau menurut gue untuk di hmm, pola ini lumayan sih ya lumayan untuk di bettingan 5000 dan kita pakai di polanya 30 kali autoplay kalau menurut gue lumayan sih lumayan jadi nggak nggak terlalu parah banget sih dan untuk pecahannya juga uh, eh, tumble win kita enak juga sih okay, udah 266 gua bakalan coba pasin dulu di dua setengah 250 ya Gua bakalan coba pasin dulu ntar gua coba cocok santuy dulu ya oke gua aktifin uh, spin turbonya nah udah 252 ya 252 Gua bakalan coba di 50 kali autoplay dan gua di sini pakai di spinnya spin turbo ya soalnya kan tadi gue coba di spin manual uh, eh, gue coba dulu nih di spin turbo siapa tahu aja di spin turbo ini kita bisa dikasih uh, eh, spin spin ya ataupun dikasih scatter ya semoga aja lah namanya juga kita mencoba ya kan apa salahnya gitu kita mencoba oke okay. hmm rugi banget sih emang uh, kalau misalkan ada satu wheel tapi nggak pecah itu rugi banget kalau menurut gua hmm. kasih ya. hmm. dan buat kalian juga nih yang nanya di sini gua main di situs apa uh, untuk situsnya nanti gue bakalan cantumin aja di kolom komentar ataupun di deskripsi nanti gue cantumin aja dan kalau untuk uh, apa ya link daftar lah link daftar nanti gue cantumin juga link daftar di kolom komentar nanti kalian tinggal daftar aja tinggal kalian pencet aja tuh uh, link daftarnya soalnya gua udah sediain di situ nanti kalau misalkan emang kalian cocok ya main di situ tinggal kalian main aja yuk mana nih pecahnya masih baru sedikit-sedikit ya hmm. hmm tiga tiga dong nah. gue juga kadang bingung ya uh, tiga bulat itu susah banget <laughs> kalau menurut gua jadi lebih susah tiga bulat ketimbang sama uh, top simbol ya top simbol yang hijau itu tapi ya emang sebenarnya sih sama aja sih kalau menurut gua sama aja cuman uh, secara pribadi gua ngerasa gitu ya angka tiga bulat itu susah banget buat didapetin buat pecah itu susah banget gue juga heran gak tahu kenapa tapi ya namanya juga permainan kan mungkin dia punya uh, cara tersendiri lah dan ini warning banget nih buat kalian ya yang mau nyocol uh, bettingan kayak gua gua saranin jangan deh ya gua saranin jangan deh kalau mental lu nggak kuat-kuat banget gua saranin <laughs> jangan deh soalnya uh, di sini kan gue main agak barbar nih ya agak barbar sih bukan agak barbar lagi emang barbar gitu ya jadi gue saranin e, sama kalian jangan pakailah untuk bettingannya kalau untuk pola sih silahkan kalian mau pakai tapi kalau misalkan untuk bettingan e, enggak deh kalau kata gue enggak soalnya ini bettingan bettingan gak wajar sih kalau menurut gue soalnya gue juga di sini e, bereksperimen sih soalnya gue bosen banget gitu ya bosan banget jadi uh, main dengan segitu mulu jadi dapatnya juga ah berapa sih gitu kan makanya di sini gue penasaran gue coba di bettingan langsung bettingan gede gitu kan dan ya dibilang lumayan lumayan lah ya sampai sekarang udah gue di bettingan 10.000 itu lumayan ya pecahnya lumayannya apa dari uh, modal yang kita bawa di awal tuh 52.000 sekarang udah nge-up di angka 300-an gimana nggak lumayan coba hmm, mantap banget nih bettingan 10.000 kita dikasih free nih ya mudah-mudahan aja di free ini kita bisa dikasih jackpot ini kalau misalkan ini sih kalau kata gue bisa nih jackpot ya kalau kata gue ini bisa jackpot soalnya kan bettingannya juga bettingan gede ya ya mudah-mudahan aja lah oke okay. anjir parah nggak ada yang connect oke okay, connect sekali wah sekali connect doang parah dong ayo dong Wah parah sih Anjir Gila nggak tuh Bettingan 10 ribu loh Gue cuma dapat 5 ribu perak Anjir parah Parah parah Gue kirain mau meledak gitu ya Soalnya kan bettingannya juga bettingan gede Tapi nyatanya malah kayak gini Anjir anjir tidak apa-apa jangan patah semangat dulu kita coba lagi terus oke okay. Oke. Okay. Dua wheel. Pecah, mantap. Dua bulat juga ikut pecah. Oke. Okay. Mm -mm. Lanjut lagi. Oke. Ya. Lumayan tapi ya. Hmm. Dikasih lagi dong. Bettingan 10.000. Mungkin di sini ya. Hmm, profitan gua ataupun jackpotan gua di sini nih kayaknya nih. <laughs> soalnya udah dua kali ya kita dikasih di uh, bettingan 10.000 dua kali kita dikasih free spin ya mantap oke okay. mana nih lima sama dua ah. Oke Lima mantap hmm. Mantap cuma sekali doang kampret Lumayan ya menang luar biasa 381 lumayan dan api angka satu jet ini kita jackpot ini kita ya jackpot udah fix jackpot soalnya kan eh, modal yang kita bawa tadi kan 52.000 sekarang udah juta 1.400 jackpot ini bosku kita jackpot mantap ya Oke. dapat berapa nih kita 560 ya lumayan dan kita langsung dapat profit ataupun dapat jackpot mantap sekali okay. ini kalau misalkan terus kayak gini kita cabut aja ya bahaya soalnya ngerinya ini kesedot lagi ya bosku ngeri banget tuh ntar gua kelarin dulu uh, ininya aja dulu ya eh, putarannya kelarin dulu nanti kalau misalkan emang udah nggak ngangkat lagi udah langsung cabut aja ya udah kelihatan sih ini udah giliran nyedotnya ya udah kita uh, cabut aja kelar ini ya pokoknya di sini gue berterima kasih banget buat kalian yang selalu mampir di channel gue terus support channel gue terima kasih banget ya pokoknya sehat-sehat selalu nih buat kalian semoga sukses selalu dan sehat selalu ya oke mungkin cukup sampai di sini dan sampai